これで使ってるの、な何回もこれちょっと待ってちょっと違います히 그 그 여러분 안녕하세요 쿠키커플 경식입니다 오늘의 몰카 이상한 실버 버튼으로 쿠키코 속이기 키키키키 저희가 저번 달에 구독자 10만 명이 되어서 드디어 실버 버튼을 받았습니다 감사합니다 더 놀라운 사실은 그 택배를 집에 저 혼자 있을 때 받았습니다 아야 솔직히 쿠리코씨 덕분에 받은 거 아닌가요? <laughs> 대가리 딱대 크리코가 지금 매일매일 택배를 확인할 정도로 실버 버튼을 엄청나게 기다리고 있어요 그렇게 기다리고 기다리던 실버 버튼이 도착을 해서 상자를 팡 열어보니 생각했던 것보다 뭔가 좀 현찮은 실버 버튼이 들어있을 때 크리코의 반응은 어떨지 지켜보도록 하겠습니다 출발 출발 그 후기 이제 또 알아보니까 이 유튜브에서 실버 버튼을 보내줄 때 이런 편지하고 함께 보내준다고 해요 그래서 제가 이거를 프린트를 해왔는데 이 부분, 이 사인 부분을 지금 비워놨어요 편지를 좀 <laughs> 아니 이런 사장님이 어딨어 세상에 네, 이렇게 해서 지금 다 완성이 됐는데 이 박스를 열면 뾱뾱이가 나오고 뾱뾱이 안에 어? 이건 뭐야? 대체 이게 뭐야? 보면 여기 편지 <laughs> 편지야 이 안에 보면 이렇게 실버 버튼 제가 직접 만든 실버 버튼 여기 있습니다 하하하 그래 사실 아이 사치 시대 예니 왜? 왜? 왜? 와, なんか初めて、あ、でも結構軽いよ。白같은 것도 또 손에 아무리 못 키고 나요. わあちょっと緊張する。모세여러분안녕하세요여기카페를끌끌거입니다김경식입だ다핫예야お오ついに来ましたね本当今日めっちゃ急いで帰ってきたんですよ。なぜかというと、今日は実は YouTube、ごめんい、めっちゃ、もう一回言っもう一回。 ゃん、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん今日はですね実は YouTube からある贈り物が届きましたお前がでも実際にアメリカからこのにきましたよえでもさ結構シンプルだね本当作りとか、ね、これこの子供や私たちの子供えでも結構軽いのでもともとちょっと軽いってみんなはちょっと言ったね話したそうなんだ、うん、で結構私さもうちょっと これぐらいなんかめっちゃ大きい盾を想像してたけど、結構これサイズ的にもちっちゃいこんなに아무튼기したんで結局これ孤独者さんたちにめっちゃありがたいじゃないそうちょっと手紙を知ってみてもいいかなと思いますいや本当は2人ですぐ真っ先に開けたかったんだけどフォロワーさんと一緒に見たかったから今日これカメラ撮ってますもう10万人いったのも皆さんのおかげなので これからも愛をたくさんいただけたら嬉しいですよろしくお願いしますわーどうも진짜너무ありがたい正直、구독さんたちにもめっちゃありがたい。実際に私たちにこれをあげた YouTube にもちょっとありがたいので、でも考えよりはちょっとこんなこともちょっともっと綺麗にしてくれたら。外国って感じするよね。うん、確かに確かに。ははみたいな、ね。確かに。なので、今日は진심으로감사합니다。감사합니다。それでは、オープンします。はい。 出てきたおおうわ定番よおあーでもでもこれもよく見るプチプチが理由確かにアメリカのプチプチやんこれアメリカの匂いがしますうんちょっとテキサスのファーマーが危ないお前めっちゃ入ってるボジ定番これは何かなこ クッションかなこれもう何やこれも多分クッションだと思うよあこれそれだなんかそんな手紙とかあるっていうことえめっちゃぐしゃぐしゃやんなんででもどうこんなかなんか汚いしなんか汚れ汚れてるし <laughs> あいやね手紙の手紙もなんかすごいちフォントとかは雑だけど なんか頑張ったよみたいなのをいただきたい。兄君でもその手紙がこんなに兄兄これ言ってもいやいやわかんないわかんないなんでやろう。でもなんかこれも YouTube の社長社長のサインかな。うん、なんか名前ないよ。うマイま、マイケルマイケルさんマイケルさんじゃ任務からのあそれから YouTube が小さい会社じゃないんでこんなに開けるんだあ多分10万人の人多いから <laughs> あそれね多いからこんなにこんな急いでたんだとあこれでもいいかないじゃ心があのちょっとなんて一旦ありがとうございます手紙ももらいましただ笑って手紙ももらいましたありがとうございます감사합니다감사합니다쓰레기를줘さ감사합니다어쩐이자이만さあそしてついにもう私見えてるんですけど シルバーボタンがここに目の前にありますので皆さんに見せたいと思いますこんなシルバーボタンならもらいたくないや手紙もこんなついにシルバーボタンを皆さんにお披露目したいと思いますわあ持った私、えー、 <laughs> わ대박パンチャ반짝반짝시대만よくし YouTube の최고やこれもうプチプチでなん <laughs> なん かわかんないけどこのシルバーが見える。ええー、ばちょうだこれは本当に手紙をクリックしたからこれは。ああ、じゃじゃじゃ。ちんちゃん。喜んで感じです。緊張。これもなんか歌ってね YouTube のため15月もらった気持ちを歌で表現しておいて。綺麗で見た。オープンハゴ一切や。綺麗で見た。 全部詰まってるな、うん何回も言ったのちゃんときに開けてこれちゃんと違いますえ違いますえなんでなんでなんで紙なんでこれ何 結局私が何がえこれ何チャギチェンジした途中で何か彼たちは手紙も変なものをあにあにあに何がこれチェンジしたこれシルバーじゃないじゃんこれがこれシルバーボタンが泳ぎへん結局これもほんの安いものが来ましたねええなんでケンちゃんなこれがシルバーボタンそれなんでブレイクしたのえでもこれペーパーじゃん 이 코? 코토리를 뜯어 대가비는 코레 아르잖아 사초 남아에 이거 어, 코 밑에라 코레가 M O L C A でこれ何なんていうのマルカス MOLCA 뭘까? 뭘까? <laughs> あもう一回もうえ待って待って私今頭が掃除ができないんでえじゃあそれならこれは本物の手紙じゃないそれも私が自分えじゃあこれ汚いと思ったのなんか醤油みたいなのがついてるからもうえななんかチャリーでテンションがおかしいと思ったの全然嬉しそうじゃないもうチャリー一日仕事 わあこれこれ撮ったんだえー、すごい YouTube って書いてある、うん、ピザみたいピザみたいあピザ食べたいな本当わあ音楽かっこいいえ出すよ出す出てわあわあめっちゃなんかハイクオリティやめっちゃハイクオリティお手紙あるんだ手紙あるんだマイケルさんマイケルさんこれ本物の手紙だうわ本当 って書いてモルカじゃないモルカじゃないありがとうございますではクッキーカップルと入っているものがもう全然アルミじゃないじゃん <laughs> ここも立体的だねわ全然違うな本当にわあ、定番だやばいでございますめっちゃ綺麗だ本当にいや全然違うボンドの匂いがしない やばいわあ대どうも綺麗だすごい本当 <laughs> えもうやばい <laughs> やもともとあねこう見たら似てる似てる似てるこう見たら失礼失礼やで本当に本当のシルバーボタンに会えてよかったですこんなに形になると本当に10万人に行ったんだっていう喜びがある자기는어때요저ち진짜ろ、どうも、不思議か。変化か。 あ出てちく初めてちくって子供みたいに彼は本当定番いやおそうせよ진심으로감사합니あダメダメ <laughs> アルコール